Все время приходится оборачиваться. Все время кажется, что медведь рядом. Да. Он за нами наблюдает. Ребята внизу откачивают лодки. Я берегом поднялся на любимом перекате, чтобы испытать удачу. Всегда здесь ловил сахариус. Первый заброс показал, что он там есть, но ну, все время кто-то сзади меня пугает. Вот, ребята, но недалеко, в случае с чего. В этот момент что-то вроде как будто бы было на крючке. Ребята спрашивают меня, было что или нет. Но ну, я им говорю нет. И забрасываю следующий раз. Бац! Что-то есть. Что-то есть. пошел. Грамм 300. В этом году больше и не лавливал. Сейчас оцеплю и положу ее в сумку. Скажу сразу, больше здесь ничего не попалось. Янка, мы его съедим, жарко очень.